Anyja vagyok, kis fekete, futkározok itt nagy cseregibe. Anyja vagyok, kis fekete, csepecske anyja folyó kellős közepibe. Előtte megy anyja, hátsó, hátsó, hangja, beosztottam kisebb hangja, derék hangja, mint csak az anyja. anyja vagyok, kis fekete, Fúrokások építek, majd vár lesz belőle. Anyja vagyok, kis fekete, Nagy-nagy fehér mózsát viszek a királynő elibe. Előttem egy hangya, hátsó, hátsó, már egy hangya fej, egész hangyás hangyás angyasságünk végtelen sorban menetel. Parancsnokom nagyobb anyja, beosztottam kisebb anyja, derék anyja, mint csak az anyja. Mi ez? Á, csak a bolond tücsök. Már megint lopja a lapot. Tovább! Futball a hangja! Minden